الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah subhanahu ta'ala godiya mai kowa da komai da yake ba mu dama da iko da zauna a nan a ciko wannan markaz namu na wato CSP Alzaki a nan garin Tawa a daidai wannan masallaci na Juma'a na Alhashin Zaki inda muka saba gabatar da nasihohi ga kawunan mu da 'yan uwa musulmi muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya amfanar da mu gaba da mu da waɗanda muke tunatarwa Allah ya sa abin ya tasiri a duk abin da muke faɗa Allah ya sa ya yi tasiri gare mu sannan ga 'yan uwa da suke nan ga sauraron mu ya ba mu ikon yin aiki da abin da dace da aikatawa na bari kuma Allah ya taimake mu da barinsa ah, Allah subhanahu ta'ala muke roƙo har kullum wannan ƙasa ta mu da take da ainihin wato haƙƙi gare mu idan na ce ƙasar ta mu to ba ainihin wato sifarfesikin ƙasa ba al'ummar ƙasa da take da haƙƙi gare mu yi musu addu'a yi ma dan uwanka addu'a yi ma kanka addu'a ne annabi na bisalasa ya nuna cewa duk wanda zai ma dan uwansa addu'a ta hanyar fake to shi kuma Allah subhanahu ta’ala zai wakilta mala'ika yana cewa kai ma an baka irin abun da ka ruka ma dan uwanka don haka Allah ka arzuta mu da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasar tamu ta Nijar Allah Allah kai na kai halice mu kai ne ubangijin mu mu bayan ka ne ba mu da wani karfi ko wata dabara sai gare ka ya Allah ya Allah ba mai iya ba Allah kai ne iyayye kai ne gwani mai hikima Allah da iyawarka da ikonka a kan bayanka ya Allah ka zama mu lafiya a cikin wannan ƙasa mu ya Allah duk wanda yake da kyakkyawar manufa da kyakkyawar niyya a cikin wannan ƙasa mu da san al'ummar wannan ƙasa da kuma san zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa mu ta Nijar ya Allah Allah ka arzuta shi da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka sanya masa albarka a rayuwarsa da zurriyarsa da duk abin da kan mallaka masa ya Allah ka sa ya gama da duniya na mai lafiya duk mutumin da ke da ainihin mummunan manufa a zuciyar shi da mummunan niyya game da wannan ƙasa ta mutum Nijar Allah ka san shi mace ne ko namiji ne ta fatan ainihin sun tashin hankali da samun zaman lafiya a cikin ƙasar nan ya tabbata Allah wannan bawan naka mace ne ko namiji Allah bai boye ka shirar da shi ba Allah ka shirye shi yana da rabo ga shirya in ko bai da rabo ga shirya Allah Allah kai musu abin da ya dace da su ire-iren wannan mutane yan uwa musulmi nasiha nasiha wajibi ce gare mu yi makawunan mu nasiha da daɗi da ciwo malamai dole ne su yi wa'azi wani lokaci idan ana faɗin abin da ya dace da haƙƙin gaskiya haƙƙin Allah ko kuma haƙƙin al'umma sai kai wasu mutane sun ɗauki abu su yi lala fassara su ɗauke shi ɓangaren siyasa tunatarwa ta sha ƙarin abin da kake tunani kai ɗan adam ta tattaro komai na ku rayuwar kuɗin an ka ce wa'azi komai na ku hatta da siyasa ku akwai ta hanyar da za a bi a yi muku nasiha saboda a samu a yi zaman lafiya idan al'umma ta lalace ta shiga cikin wani halin kaka nake yi kuma ga malamai a cikin ƙasa ba su yi ƙoƙarin suka ainihin tsamo su ba suka ceto su daga fada cikin halaka da kuma ainihin shan al'umma cikin halaka to ai kuma wannan malamai duk abin da ya samu al'umman nan duk abin da ya samu ƙasar nan to alhaki yana a kansu su ne Allah ba amana ta ilimi ta ainihin haskaka ma bayan Allah a inda suka fada cikin duhu sai su dawo daga cikin duhu su kuma ga haske don haka yan uwa musulmi musan cewa zaman duniya rayuwa ta duniya akwai fitintunu akwai jarrabawa <clears throat> Allah zai fitintanin ku jarrabe ku ko ga kawunanku ko ga dukiyoyinku ko ga iyalinku ko ga imaninka ko me namu sai Allah jarrabe su haka Allah subhanahu ta'Ala ba mu labari yana cewa a dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ke ba mu labarin suratul anbiya yana cewa wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun ban mu taba sanya ma wani mutum gabanin ka dawwama a duniya zama eternal in vi eternal ba mu taba ba wani mutum rayuwa ta har abada bai mutuwa ba afa in mitta yanzu kai idan ka mutu su wannan masu mun gurin ka mutu ka huta suna ma gurin dai ka mutu su huta da kai to idan har mitta ka mutu a humul khalidun su za zama eternal za su doma a duniya ai za su mutu ne kaga Allah subhanahu ta'ala ke nuna mana kowa zai mutu sai ce kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un kowane zan zai dandani mutuwa Allah ce wa nabluukum wa nabluukum kuma muna jarraba ku sai mun fitine ku sai mun jarrabe ku bish shar da sharri abinda bakwa so ga rayuwa duk abinda baka so sharri ne gare ka rashin kwanciyar hankali tashin hankali a cikin al'umma sharri ne gare mu Allah ya jarrabe mu da wannan wal khair Allah kuma ce za mu jarrabe ku da ainihin wato alkhairi duk abin da kuke so a rayuwarku ilimi ne dukiya ce mulki ne da duk wani abin dan adam yake so a rayuwar shi alkhairi ne to Allah ce za mu jarrabe ku da wannan a ƙarshe Allah ya ce wannan duka fitnatan sai in tantasiyon don mu jarrabe ku mu fitne ku A kaga mutane sun ɗauka cewa irin wanga abubuwa da suka haɗa duniya gaba da yanzu fitina ce jarraba ce Allah da kansa jarrabe mu muna fatan Allah ya sa mu ci jarraba yau ba wata ƙasar da za a cewa take zaman zaman lafiya babu sannan ba wani shugaban ƙasa duk duniyan nan duk shugabanni na yau wanda suke akan ainihin kujerar mulki ko kargar mulki babu wanda iya cikinsu kowannensu za a canje da ya wuce ya sauka ya hene yau garawa ne da wani to haka wanda ma za a ce gobe ba shi ba ne sai an kuma cewa gara shi da na yau ashe wa'iya babu wadda iya dukkanin gwamnatoci gaba da sun zama yan farfai dukkaninsu ba su iya ba kammalolu ba ne wane ne ya iya Allah subhanahu wa ta'ala al-aliyul qadir ne kuma ne shine wanda ya iya komai alladhi la yajuruhu shay'un fil ardi la fis sama wanda ba abun da ya gagare shi a cikin sama ko a ƙasa ashe don kana saman mulki an ce maka baka iya bi hakuri an ce mu wanda gabace ka yanzu sai a koma a ce shi ya fi ka iya kai ma gobe kusa in ka kare naka lokaci wani ya hau za a ce mai bai iya ba a ce garawa ne a ce gara kai da shi al'ada ce ta ainihin mabiya da shugabanninsu kenan sai mai haƙuri da juna ai alhamdulillahi wallahi al'ummar Nijar mu kara gode ma Allah subhanahu wataala sannan mu dukufa wajen addu'a roƙon Allah subhanahu wataala abin da sanace haka ku dibi duk wannan ta'addanci da ake da sauran ƙasashen makwabtan mu gaba ɗaya makwabtan ƙasar mu ta Nijar babu inda 'yan ta'addan nan ba su aje sansani ba su kama wani bangare ana ce sun kama wani bangare kama tun da Mali Burkina ka zo nan ainin ka tsallako Najeriya uwa uba ka je libya ka je chadi babu inda wa'annan 'yan ta'addan ba su kama wani sansani su kama kuma daga cikin kasan ne kuma an san da su sai fa a nijar ban da nijar ai allah ya tsare mu tsaronsa sai dai wa'annan 'yan ta'addan na makwabta su shigo mana ko da burkina ko da mali ko da najeriya su zo su yi banna su gudu in ba su nasara ba kuma jami'an tsaron su kama su su gama da su kalli abin da ma yake faruwa ya faru a arewacin najeriya uwa uba ai daga can ne banna ta fara so muna ta hanyar ta'addanci duk ta'addanci zai fito ta hanyar ainihin a shigo muna da ainihin arewacin najeriya a ina ne faru a can ya faru kenan ba a nijar ba allah ya taimaki mu da kyakkyawan tsaro duk da ake ganin ba tsaro wallahi allah ya tsare mana tsaron wannan ƙasa tamu da ƙoƙarin da shugabanninmu suke yi shi dama ɗan adam bai iya ba ne in Allah ya kawo lokacin da fitina za ta kasance wallahi la da lahu min Allah ba wanda isa mai da wannan fitina sai ta kasance ƙasa ta Allah ce duniya ta Allah ce bayu na Allah ce al'amari na Allah ne na Allah ne alalahul khalq wal al'amari gaba ne na Allah ne halittu na Allah ne ina zaka da wannan ya kai bawon Allah kuma mutuwa ba wanda ya wuce mutuwa sai ka mutu wallahi ko da yaƙi ko ba da yaƙi ba ko da ta'addanci ko ba ta'addanci ba wanda zai kashe kashi ma sai ya mutu ya kashe ka ka mutu kila shi ma a kashe shi ko kuma ya mutu sa'al ma'adun haka ne huwa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan Allah shi ne halittin rayuwa da mutuwa ya halicci mutuwa ta rayuwa don ya jarrabe ku wannan ku ne mafi kyauta ta aiki so da domin gobe a shi yan uwa musulmi duka wannan ta'addanci da muke gani a yin a Nijar wallahi alhamdulillah muna gode ma Allah kuma muna ƙara addu'a Allah ya ƙara tsare wa'annan makwabtan ainihin ƙasashen mu na Nijar Allah ya ƙara tsare muna ainihin kuki wannan ƙasa ta mu kuma wallahi ana iya ƙoƙari Allah ya sani duk inda mutumin kan mutum ya ɗauke magana siyasa ta yamma dama in ana matsalar muke ne in an kai magana a ta gaskiya sai a mai da ta siyasa haka Allah ce walakin da kun lil haƙƙi walakin na aktharakum lil kare huna, sai dai kuma mafi yawan mutane in Allah game da gaskiya na kyamar gaskiya in an hada sai kuma da siyasa kai kai da kake yin siyasa kai da baka son a faɗi gaskiya ba mu taɓa gani abin da juyin mulki tsinana ba a cikin wata ƙasa ba mu gani ba ya ishe mu izina ga ta abin izina babban izina a Lubiya. sannan kuma inda wani abu ne na cewa an samu ana kashe-kashen mutane shine a dalilin za a cewa a tashi ai ƙoƙarin da za a ce wa a hambar da shugaban ƙasa ai da najeriya an kawaran nan babbar fitina a yau duniya afirka babu inda ake fitina kamar najeriya kashe-kashen mutane ba kamar najeriya a kame mutum a yi garkuwa da shi yan fashi sai an kawo kuɗi wani lokaci an kai kuɗin ma a kashe mutum a zo a tar da gani a gari a yanke na yankewa a ƙone na ƙonewa a kashe na kashewa a tafi da za a tafi da shi a najeriya gatan kuma an san mutane a inda suka ci nan cikin najeriya ba cikin kamaru shiga ba ba cikin nijar suke ba ba cikin sauran kasashe na makwabtaka da najeriya ba a'a cikin najeriya suke amma saboda allah kun taɓa yan ɗaya rana don allah al'ummar najeriya ce su yi zanga-zanga shugaban ƙasa buhari muhammadu